कोरोना की दृष्टि से राहत भरी खबर है हमारे मध्य प्रदेश में आज जो नए प्रकरण आए वो सात हजार दो सौ चौंसठ केस ऐसे थे जो नए आए थे राहत भरी मैंने इसलिए कहा कि बारह हजार दो सौ तैतीस प्रकरण ऐसे थे जिसमें लोग ठीक होकर के अपने घर के लिए वापस गए हम अगर करोना की दृष्टि से देखें तो पांच जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां नए प्रकरणों में पचास से कम केस आए हैं उसमें ग्वालियर है क्षमा करें दतिया है भिंड है मुरैना है अशोकनगर है और गुना है ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर के कम केस आए हैं पचास से भी कम हम अगर देखें तो हमारे टेस्ट अड़सठ हज़ार से ऊपर कल मध्य प्रदेश के अंदर कराए उसके बाद राहत भरी खबर आई है पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी भी हमारी 11 प्रतिशत के आसपास पूरे मध्य प्रदेश की आ गई हमारी रिकवरी रेट मध्य प्रदेश के अंदर पिचासी प्रतिशत से ऊपर रिकवरी रेट हो गई है मध्य प्रदेश के अंदर सुखद बात यह है कि पचासी प्रतिशत लोग होम आइसोलेशन में ठीक हुए और ये जो अस, अस्सी हज़ार लोग वर्तमान में होम आइसोलेशन में हैं इनसे भी पचानवे परसेंट लोगों तक रोज सरकार टेलीफोन के माध्यम से या अन्य माध्यमों से पहुंच रही है कोरोना की तह तक जाने की मध्य प्रदेश सरकार की अद्भुत कोशिश है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान प्रतिदिन करुणा की समीक्षा करते हैं और प्रतिदिन वो तह तक जाते हैं ये जान के भी आपको प्रसन्नता होगी कि प्रदेश में 45 प्लस के जो लोग हैं उनको अभी तक नवासी लाख साठ हज़ार बत्तीस लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है और लगातार ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हमारी जारी है और इस वैक्सीनेशन प्रक्रिया के माध्यम से एक लोगों के अंदर आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो रही है वैक्सीनेशन के माध्यम से हम कोरोना की लड़ाई को जीतेंगे इसी तरह से मेरा 18 प्लस वालों से भी आग्रह है कि जो अपना स्लॉट बुक कराएं वो जाए जरूर देखने में आ रहा है प्रदेश के अंदर कई जगह हमारे नौजवान स्लॉट बुक कराने के बाद नहीं जाते तो वो वैक्सीन खराब हो रही है वो स्थान ग्वालियर से लेके भोपाल तक है और अन्य जगह पर भी है तो स्लॉट जो बुक कराएं वो करें और हमने आग्रह भी किया है कि हमें वेटिंग को भी उठाने को कहे तो स्लॉट बुक वाले अगर किसी कारण से नहीं आ पाते हैं व्यस्तताओं के कारण से या अन्य कारण से तो वेटिंग लेकर करके हम इनको करें लेकिन ये अच्छी बात है कि हमें इस पूरे के पूरे मामले में सफलता लगातार मिल रही है और हम ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश हमारा मॉडल स्टेट हिंदुस्तान के अंदर बनने जा रहा है कि जिसने गांव के अंदर भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए जिनने गांव के अंदर भी लॉकडाउन लागू किया जिनकी गांव की समितियां आज पूरी की पूरी सक्रिय हैं और क्राइसिस मैनेजमेंट की समिति गांव और पंचायत के स्तर पर हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश तथा प्रदेश है जिसने बनाई